least mwanirinzeeko ono akubuuza n'aba nga alina waakonedde ku bobby wine naye so si ggwe Jeffa mm, Makanga Mbe mm. mutunulia analysis mm. Njagala mchije kunze na imu muteke wale teba kadebe E guangali haba na Rwanda Ateko kubanga kumusai guwa njino bachitawe kwe guli Wanji Nchidamu Nchidamu honari Anthropoje samu samira wele na chiba tegeza mm.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 nabanga makanga mu bwakabaka bwe buganda kubanga wano kyembabuuza ebbanga lyonna ani atanenyezebwa atasobya waali bobi wine bwemuba mwogeddeko nemuga nti ekkubo lyerino mukuwulireokuwange nentegere yange tekitegeeza nti ntutte kibiina kye mm. eyoko be informed naye ebintu bino okyalemeddwa bipanga kitegeeza nti awo ate wasoma busoma ebitabo because we qualified lawyer nga bwoclaiminga ekyo kyoyinza okuba okirina you've got access ku bitabo kitaawo abadde mu bintu bino mu gavumenti ebbanga ddene nnyo ate ngaomuliwo enkwe ateekeddwa okubanga amanya bingi so passing on the knowledge to you kirungi era kisoboka and they are preparing you ndabemulaba abasajja abali benkwe bonna bonna bwe babadde they are preparing their sons okusikirira ekintu ekyo nti atlist omulembe we guba gujja omu famiry zaffe zibeere